jeelkun li sheega jinyarti jahwareeriye jeelbahabaha la jelo berbenka jeednee bulshada leykadha jelo kuri i gabarben inshal jeelayne jaanis ley geedaaoya jedintihay ingala ijalaafeey jugagobe to hanuun jirku kufeyle dhowaantunbi is jiidanay galbigay ka jarti dabeecadda ku jirino doodleyka jaraasoo murin joogta ee marki ijahwareeridi aniibu isku jari yaa iinjijuubo iinjilib hirafaday dhibaha iilijeeda dhataana abaal ma jaro daawi kujeey ifaday inteh kujeede lenkijir maadi kore jeel haajadiisi kijeediyi kore jawaablu ku hale